assalomu alaykum pazanda kanaliga xush kelibsiz bugun biz sizlar bilan birgalikda dimlama ovqatini tayyorlaymiz buning uchun bizga quyidagi masalliqlar kerak bo'ladi yarim kilogramm go'sht uch dona piyoz bir kilogramm kartoshka tuz va tabga ko'ra ziravorlar kerak bo'ladi birinchi navbatda qozonimizni yaxshilab qizitib olamiz Qozonni yaxshilab qizdirib olganimizdan so'ng qozonga bir cho'mich yog' quyib olamiz. Yog'ni ham yaxshilab qizdirib olamiz. Yog' yaxshilab qizib bo'lgandan so'ng endilikda qozonga go'sht solamiz. Go'shtni yaxshilab aralashtirib, qizartirib qovurib olamiz. go'shtimizni shu ko'rinishga kelib olguncha yaxshilab aralashtirib qovurib olamiz va yaxshi yumshoq bo'lib pishishi uchun past olovda 10 minut dimlab qo'yamiz go'shtimiz yaxshilab dimlanib pishib olgunicha kartochkani mana shu holatda bo'laklarga bo'lib olamiz Mana kartoshkamizni ham bo'laklarga bo'lib oldik. Go'shtimizni dimlab bo'lganimizdan so'ng unga kartoshkani solamiz. Kartoshkani mana shu zaylda solib, yaxshilab aralashtiramiz. Mana shu tarzda qovurishni davom ettiramiz. Kartoshka pishgunicha piyozimizni to'g'rab olamiz birinchi ikkiga bo'lib olamiz keyin esa maydaroq qilib to'g'raymiz piyozimiz mayda ham bo'lib ketishi kerak emas katta ham bo'lib ketishi kerak emas o'rtacha kattalikda piyozni to'g'rab olamiz hammasini mana piyozni ham to'g'rab oldik piyoz mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak va ovqatimizga bir qoshiq katta qoshiqda tomat savoramiz ya'ni bu tomat ovqatni rangini qizartirishga yordam beradi tomat solib bo'lganimizdan so'ng ovqatni yaxshilab aralashtiramiz mana shu zaylda aralashtirib ovqatni yaxshilab qovurib pishirib olamiz qovurayotgan paytimiz bir yarim choy qoshiq tuz solib yaxshilab aralashtiramiz mana shu zaylda aralashtirib olamiz mana ovqatimizni ham aralashtirib bo'ldik endi esa uni o'n minutcha dimlab qo'yamiz mana dimlab ham bo'ldik endi boya to'g'rab olgan piyozimizni ovqatimizga solamiz piyoz va kerakli ziravorlarni solib yaxshilab aralashtiramiz Mana yaxshilab aralashtirib oldik. 5 minutcha qovurib olamiz va qovurib olganimizdan so'ng unga 1 kosa suv qo'shamiz. Suv qo'shib bo'lganimizdan keyin yana bir marta yaxshilab aralashtirib dimlab qo'yamiz. Ovqatni yarim soat dimlab qo'yamiz va u juda ham shirin va mazali bo'lib pishadi. mana ovqatimiz ham pishdi endi buni dasturxonga tortamiz yoqimli ishtaha kanalimizga obuna bo'lishni va layk tugmachasini bosib qo'yishni unutmang e'tiboringiz uchun rahmat